Jong itu adalah permainan tradisional masyarakat Melayu pesisir. Eh, dulunya dia itu dibuat dari pelepah sagu. dan dibentuk sedemikian rupa seperti sampan layar uh, kemudian jong itu juga uh, eh, baratnya seperti miniatur dari sampan layar dan dibentuk seperti sampan dikasih layar dikasih yang namanya jeep uh, dari bahan plastik kemudian uh, pelepas sagu itu juga yang yang kita pakai harus yang kering tidak bisa harus yang basah Melayu itu terdiri dari dua, ada uh, Melayu uh, di daratan. Di daratan berarti bukan di pegunungan ya, di sini nggak ada gunung. Jadi di daratan ada di di pinggir. Nah, di pinggir ini ada dua juga. Satu pinggirnya betul-betul di laut, sebetulnya ada di pantai gitu kan. Jadi yang suka bermain jung ini sebetulnya anak-anak pinggiran. Gini, gini. pinggiran. Mereka mengambil kajang, mengambil kajang itu untuk dibuat uh, tudung, uh, peralatan ya. Uh, mereka ngambil ka, uh, kajang itu jakas namanya, uh, pandan itu jakas. Mereka melayur uh, orang tua, laki-laki dan perempuan, perempuan melayur itu kajang untuk membuat kajang. Saya waktu itu melihat anak-anak mereka itu menjong dari apakah itu dari pelepas sagu, apakah dari itu dari pelepah apa nipah itu nggak tahu saya yang biasa dibuat kan dia pelepah sagu itu. Mereka main dengan keadaan yang polos, telanjang, kecil-kecil itu main di pantai gitu kan. Itu bermain jong. Jadi orang tuanya menyalahi itu jakas itu. Itu saya melihat di daerah saya sendiri. Ya. Uh, kalau kita perbandingkan kalau Melayu e, di daratan ini anak mereka turun di laut orang tuanya mereka marah nggak boleh main di laut ya buaya ya takut lemas ya tapi mereka itu memang khususnya di laut. ini jung yang sudah lengkap terdiri dari jung layar ini inilah layar jung yang berbentuk segitiga Dan nah, kemudian ini jeep juga yang berbentuk segitiga yang eh, sedikit lebih kecil daripada layar eh, kemudian ini namanya ganda katir dan ini ini katirnya sebagai pengimbang pada saat dia berlayar kemudian ini namanya saut jung ini saut belakang yang ini, eh, yang ini saut depan ini aslinya ini bersambung ini bersambung aslinya bersambung ini bersambung kemudian ini namanya bom bom jeep nah, ini bom jeep inilah jeep tadi kemudian ini rumah katir sudah kita ukur sedemikian uh, sesuai ukuran uh, ini apa ini titik tumpunya kemudian ini uh, layar ini ada lubang ini kita tak lainnya bisa bisa dicabut kemudian ini tali-tali ini inilah yang namanya ini kelat tarik kelat jeep ini eh, kelat layar ini juga ada fungsinya fungsinya ini juga ada fungsinya kalau kita ingin jong itu ke bawah seperti berbelok begini ini kita tarik ini kita kendorkan dan kalau kita ingin jong ini eh, berbelok ke kanan atau melawan agut ini kita kendorkan tali yang kita kendorkan ini kita kencangkan kemudian ini juga bisa ini juga ada fungsinya untuk uh, eh, posisi uh, eh, aluan arah dia bisa ke kiri atau ke kanan ini tinggal kita makan kita makan sedikit dia ke bawah kita ulur dia ke kanan nah ini fungsi juga ada cuman tidak terlalu berfungsi karena apa nih cuma sebagai fungsi keimbangan untuk namanya kemudi ini bisa juga pada saat kalau angin itu tidak terlalu kencang ini dia jejak ke air dia ada fungsi sebagai haluan eh, kemudi jadi belok kanan atau pada saat angin kuat ini pada saat dia berlayar dia tidak tidak jejak ke air di sini air inilah posisinya dia berlayar jadi fungsinya ini hanya untuk pengimbang jadi kemudi inilah dua dua layar inilah jeep sama layar ini ya yang berfungsi untuk uh, haluan uh, kemudi untuk membuat jong kayu berarti kita kembali ke uh, tidak lagi berpasar gue ya. kita, kita sudah kembali ke kayu uh, alat yang pertama pada masa itu kita tidak punya alat-alat hmm, modern kita punya kampak parang uh, yang namanya patil patil itu seperti cangkul tapi kecil uh, itu untuk menebuk itu kayu supaya bisa di apa namanya dibuang isinya itu eh, kemudian pahat sama eh, serutan eh, penyadap getah satu lagi ketam ketam itu yang berbentuk setengah lingkaran itu kita rakit sendiri tidak ada jual di pasar berbicara tentang uh, jong, jong adalah uh, sebuah alat transportasi laut yang menurut uh, Tenas Effendi uh, pada tahun 2013 uh, menyebut bahwa jong adalah salah satu jenis perahu dari 17 jenis perahu yang ada yaitu uh, jenis lainnya adalah uh, bisa disebut sebagai jalur, uh, jongkong, uh, sampan, kolek, eh, nadi, belungkang, biduk, putau pinis, kici, Pedewak, lancing, kemudian penjajab, kemudian tongkang, kotak, dan penjalang. Kemudian eh, jong ini eh, sangat meramaikan pelabuhan dagang pada masa kerajaan Bintan. Pelabuhan dagang pada masa itu terletak di Teluk Bintan. Sebuah naskah Melayu menyebutkan uh, bahwa jong itu uh, menjadi alat transportasi laut yang um, sangat meramaikan perdagangan di Teluk Bintan pada masa itu. Naskah Melayu itu adalah uh, Sulalatus Salatin. Uh, berikut saya uh, paparkan uh, petikannya, yaitu antara lain, uh, maka segala kelengkapan Bintan, uh, lancaran tiga tiang, Selur, Dendang, dan Jung orang oranglah semenjak dari Tanjung Rangas sampai ke Karas Besar, tiada putus lagi kelengkapan Bintan. Demikian ceritanya pada zaman dahulu. Dan perahu dagang yang ada dalam labuhan Teluk Bintan, Tidar, Data, dan Banting semuanya diundurkan orang, ada yang ke hulu, ada yang ke hilir, Teluk Bintan. Penyebutan lain dari Jung itu adalah kata Jung. Uh, o kemudian uh, Jung uh, huruf U. Nah, kemudian uh, menurut uh, beberapa pendapat menyebutkan bahwa uh, Jung berasal dari bahasa Mandarin uh, cuan yang artinya adalah perahu. Namun demikian, pendapat lain menyebutkan bahwa uh, jong itu berasal dari bahasa uh, Jawa yang uh, berarti uh, berpendapat itu adalah uh, bukan berasal dari kata jungkung. Uh, hal itu diperkuat oleh beberapa prasasti Jawa uh, yang prasasti Jawa kuno pada abad ke-9. Namun demikian, bukti-bukti uh, lain seperti Undang-Undang uh, Laut Melayu yang disusun pada abad ke-15 juga menggunakan kata jung untuk menyebut kapal pengangkut barang. Sedangkan uh, jung-jung Cina tadi uh, lebih banyak uh, melayani uh, angkutan sungai atau pantai. Dengan demikian, uh, jung memegang peranan penting uh, dalam perdagangan Asia Tenggara pada masa lampau. Ia menyatukan uh, jalur perdagangan Asia Tenggara yang meliputi uh, Champa, yaitu uh, ujung selatan Vietnam, kemudian Ayutthaya, Eh, masuk dalam wilayah Thailand, Aceh, Malaka, dan kemudian eh, Makassar. selanjutnya uh, Jung yang pada masa-masa awal menjadi sebuah salah satu alat transportasi laut dan meramaikan eh, pelabuhan-pelabuhan uh, dagang pada masa lalu. Dalam perkembangannya, uh, Jung itu menjadi sebuah uh, salah satu permainan rakyat Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan karena uh, pada saat-saat uh, musim utara di mana uh, nelayan tidak bisa uh, turun ke laut untuk uh, mencari ikan dan kemudian itu dimainkan pada saat musim angin selatan dan angin utara uh, khusus di tempat kami uh, Tanjung Siambang kita bermain itu di musim selatan karena jika musim utara angin tidak bertiup terlalu kencang karena terlindung oleh pulau uh, itu permainan itu hanya untuk hiburan pada pada masa itu hanya untuk hiburan uh, e, masyarakat nelayan pesisir